Մենք ամուսնացել ենք 1964 թվականի նոյեմբերի 10-ին։ Միլիցիայի օրը, ճիշտ է ասել։ Լրացավ նոյեմբերի 10-ին 57 տարին մեր ամուսնության։ Եթե հեշտ չլներ ո՞նց 57 տարի կապրեիք։ Դժվարություններ են եղել, ես ընդհանրապես չեմ սիրում ոչ մամ ճիշտ չասել։ Ամենաշատը իր բնավորության գծերից սիրում եմ հավատարմությունը, անկեղծությունը։ Իմ առաջի վերջին ամբողջ կյանքիս ինքն ա եղել։ Ես ոչ էլ ընկեր եմ ունեցել։ Ես իմ համար խանութ չեմ գնացել, ոչ մի բան չեմ առել։ Այդ լավա թե վատ։ Վատա, շատ համառ է ինքը։ Խիստ։ Այո։ Ինքը խիստ էր ինքը։ Մինչև հիմա իմ ժամը ոնց որ ժամ դնի ինձ վրա։ Սիրել եմ, որ կինը ենթարկվի ինձ վայ սենց չհակնես, վայ դուսդ բացա, վայ շորդ կարճա, ես նիարեք փոքրամարմին աղջիկ էի։ Ես այն ժամանակ բռնում էի մեջքը, այսինք մատկերը, մատերից կպնում էր իրար։ Չի թողել ես մի հատ կարճ հակնեմ, շորս բաց հակնեմ։ Անդոտ եմ։ Ոնց ասելա լսել եմ ենթարկվել եմ։ Իրա հավատարմության վրա ես չեմ կասկածել երբեք։ Ես երբեք չեմ սպարվել, քանի որ ամուսինս չի սիրել։ Մի անգամ հարսանիք էր մեր բարեկամի քսվեց, գնացինք ընդ չէին ճանաչում։ Ասում էին եսով է, այդ մի անգամն է եղել։ Դե ինչ անեմ, որ ինքը չի սիրելու մամարան է, չեմ արել։ Եղել է առիթներ, որ ասենք խանդել եմ։ Ու դուսուս։ Շատ տեղին է եղել դա պատահելա փողոցով ասել եք, ասում բայց թողում ես գնում ես մի հատ ուրիշ աղջկա հետևից։ Գուցե արել է այլ, բայց ես չեմ իմացել։ Հնարավոր չէ, որ գան աշխատողը լինի, քնչականը պետք լինի։ Մարդ ես, մեկ էլ տեսնում ես հետաքրիր, էականացնում, մի հատ կարես ես շուր գաս նայես, հետ իրա վրա բացասական ներգործություններ ունենում։ Խանդոտ է, նայել էր խանդոտ։ Շատախոս։ Շատախոսը ես կարամ ասեմ ամուսինս։ Խստապահանջություն է դա, ոչ թե շատախոսություն։ Ավելնորդ տեղը ոչ եմ խոսացել առանցներում շատ չէր խոսում, քիչ է խոսում, ես էլ։ Այն հարցը եկալիս չէր պատասխանում իր մտքերի հետ։ Ես եմ եղել միշտ արբիտր, դատավորի դերում։ Եթե որ մի բառ ավել ասեմ, ինքը կսկսի իր քնչական մեթոդներով կդարձնե ինձ երևի իր հանցագործը։ <laughs> Կսկսի sense այնքան հարցեր տալ, ամեն հարցի հետևից ինքը պատասխանում ու զգում ու ճիշտ ասում մանրամասորը, ես ինձ մեղավոր եմ զգում։ Շուշո։ Գոջո։ Հա։ Անցի հարցակնության։ Քնչական տերմիներով էսի կոչում է առերես հարցակնություն, էլի։ Ձեր բաժանվածի պես։ Քիպ կպի մի քիչ։ Վախում եմ։ Հետաքրքիր բան եմ պատմում։ Այդ որ թիվներ, դու 13 տարեկան ես։ Հա, 61 դրե, 13։ Երբ որ ինքը 13, ես չգիտեմ։ Ուրեմն կինոթատրոն Երևանը գիտեք։ Ես իմ երեք ընկերների հետ կանգնած խոսում էինք։ Հանկարծ մեկը ինձ ոնց որ 180 աստիճան շուրտա։ Այսինքն մեկ էլ տեսա մի հրաշք երեխա, այդ հարտակուրի ջուր է խմում։ Ես նայեցի, ոնց որ սրտից խփեց էլի, ասի ճարա, իսի սիրուն երեխա, մտքիս մեջ։ Փողոցացավ այն մյուս մայթը, Այնտեղ մի հատ մեծ տատիկ էր կանգնած ու իրար հետ գնացին։ Անցավ այդ էպիզոդը։ Անցան տարիներ, օրերից մի օր Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ կանգնել եմ, այնտեղ ժամացույց կար անկյունում։ Մեկ էլ տեսա մի գեղեցիկ աղջիկ, Ձեզ մայթը կդրես դեպի բայց Կարապիլիջի մոտով ես գալիս էի։ Այդ Կարապիլիջը սկիզբ լավ սպասի։ Առաջի անգամ։ Հա, տեսա այդ նույն աղջիկը փողոց անցավ։ Մայթը ճանաչեցի էլի։ Ես ընկերներին թողեցու, հետևից փոխվեցի։ Մեկը հերեց, ասեց գնա հեսա քո կյանքի ինգերը։ Գնացի տեսա գնում էր բայց գնում եմ։ Ասած «Դե դու ես գնում։ Մորս մոտ եմ գնում, մեր Չէ, հələ մորս տուն էի գալիս, մարապմուկից տուն էի գալիս։ Մեկ էլ անձրև սկսվեց, որ անձրև սկսվեց, մտա ծառերի տակ, Թումայանի ծառերը սիրուն են կլոր, իրար հետ պաշտպանում եք, իրար հետ։ Ու խոսում ենք, սիրուն աղջիկ, մերակ մի գնացեք, ես ձեզ կողեկցեմ համազարվեցի։ Իրար հետ գնացինք, նկարվեցինք, այդ նկարը էլ չտվեց ինձ։ Բայց այսօր վաղը սպասի նորից նկարվենք, բան, լավ դուրս չեք այդ նկարեցին։ Հա իմ խորաման քայլը։ Ուրեմն գնացինք, նկարվեցինք, հետո նրա ֆոտոգրաֆն ասաց, որ այսինչ օրը գրանք։ Հետո ես գնացի իրան ասեցի, մենք կգանք, աղջկա է, դուք ասես պատրաստ չի մի քանի անգամ Ինչ մի քանի անգամ երկու ամիս։ Արդեն ես արդեն ես սիրարվել էի, բայց ես չեմ իմանում, որ էս այն աղջիկն է։ Երբ որ արդեն ամուսնացել էինք, որ Ամուսնացանք Երբ որ արդեն ամուսնացել էինք, գնացինք իր քերու տուն, ընդ է տեսա այդ մեծ կնոջը։ Այսինքն, որը իր տատին էր։ ճանաչել էր, նա չէր։ Ասեց ես կնոջը միտեղ տեսել եմ։ Նա չէր փոխվել։ Զանգակ բամբակի այդ պատմությունն էլի, որ ամուսնանալուց մաղթու մեջ է, նորապսակների զանգակ բամբակը տեղի ունեցել։ Մենք օրինակ ես ու ամուսինս իրար շատ ենք սիրել։ Ինչ էլ որ եղել է խոսակցություն բան, շատ շուտ է հարցվել, երբեք չի եղել այնպես որ մենք նույնիսկ մի օր խոս չխոսակ չի լինի, բայց երբեք ինձ երես չի տվել։ Այլապես այդքան երկար չէինք ապրի, էլի։ Thank you. Música